se vogliamo davvero ringraziare i nostri eroi, quelli che rischiano la loro vita perché la nostra non si fermi, che corrono contro il tempo e spesso riescono anche a vincere. C'è solo una cosa che dobbiamo fare, restare a casa.